Buen día. Eh, para algunos de ustedes que han estado con nosotros en este espacio de Facebook, es conocido que estas monjas de la comunidad Armadata son monjas itinerantes, así que pues cuando nos toca eh, transmitir, a veces transmitimos de, de India, a veces de Delhi, bueno, Delhi está en India, a veces de Puerto Rico, a veces de México, en distintos lugares. Y es una forma, esta situación en la que eh, vivimos, por ahora las monjas, eh, es muy favorable para contemplar y para vivir de manera consciente eh, esto que ahora hemos invitado a, reflexionar, que es eh, el karma, y en qué forma el karma, eh, en relación con el karma, es tan importante cultivar la presencia mental, y no solo la presencia mental, que es un elemento de la práctica meditativa, sino más bien la meditación como una disciplina, como un método, como una eh, práctica de, un modo de vida también, un estado que tratamos de cultivar lo más posible en cada una de las actividades del día. Y digo esto porque por ejemplo, el lugar donde en este momento estamos transmitiendo es un lugar en, Puerto Morelos, es una cabaña, una palapa, que muy bondadosamente una persona que es la primera vez que, tenemos contacto con él, se llama Johnny, dueño de este espacio, y sin mucho investigar, simplemente una de nuestras amigas eh, le dijo que, queríamos un espacio para transmitir eh, estas, estas pláticas y estas actividades. Y él completamente mm, espléndido nos abrió las puertas de su lugar tan hermoso, sin ninguna condición. Y esto es eh, un caso muy muy notorio de, lo que es el karma. El karma es una de las formas de la interdependencia. El karma, tal como lo enseña el Buda, no tiene que ver con, no, no es un castigo, no, muchas veces en el lenguaje común se entiende karma como sinónimo de eh, castigo o de destino o de algo que ocurre independientemente de la voluntad de quien está viviendo la experiencia, es algo en lo cual no tenemos absolutamente ninguna injerencia más que de soportarlo, sea bueno o sea malo. Y no es así como se eh, utiliza la palabra karma en el contexto en el que estamos hablando, en el contexto budista. Karma es eh, literalmente, la palabra eh, significa, es una palabra sánscrita, significa literalmente acción, acción y, los resultados de esa acción, lo que experimentamos como resultado de una acción. Y particularmente en el contexto del karma, el tipo de acciones que se refiere es a las acciones intencionales, a las que eh, tienen una motivación que es consciente. Más consciente es el propósito, más poderoso es el karma el karma, para bien o para mal. Vamos a ver por qué. No es que haya un administrador o una administradora sobrenatural que va llevando la contabilidad y va viendo cuánto interés hay que cobrar y cuánto hay que descontar y cuánto no, sino que eh, la acción, la motivación que está impulsando la acción eh, influye definitivamente, no solamente en el resultado, sino principalmente en nuestra mente. El efecto que esa acción tiene en nuestra mente. Y yo tuve un, ejemplo antes de venir acá. <laughs> Este, tenía que llegar pronto ya a La Palapa porque ya iba a ser la hora y tenía hambre, entonces pensé voy a tomar rápidamente algo para, que me dé tiempo de, tener algo en el estómago. Entonces abro en el refrigerador, tomo un pedazo de queso, tomo un cuchillo y para no usar una tablita y todo esto, eh, trato de cortar el queso así sobre mi mano. Pero no me había fijado que el cuchillo tenía bastante filo. Entonces, eh, pongo el cuchillo así y sí corto el queso, pero junto con el queso este, casi empecé a cortar mis dedos. Y al instante que sentí el filito, obviamente solté, eh, o sea, aflojé. ¿Qué pasa? Aquí hay una acción que es la de querer cortar. ¿no? Hay unas causas y condiciones, por eso decimos karma es interdependencia. O sea, el karma no existe como una cosa por sí, por sí misma, separada de causas y de condiciones. No es un, bloque que se nos cae en la cabeza, <laughs> ni tampoco es un paraíso todo así idílico que de repente aparece de la nada y se esfuma de la nada. Son causas que se van juntando de distinta naturaleza, y diversas causas, algunas que son importantísimas, esenciales, sin las cuales no podría aparecer el resultado, otras causas que no lo son tanto, condiciones, también condiciones, algunas de ellas son imprescindibles, algunas de ellas son circunstanciales. Entonces, todo este cúmulo de factores son los que van produciendo esto que es, eh, que nosotros denominamos karma, las acciones y sus resultados, que, que son lo que configuran todo lo que experimentamos en nuestra vida. Entonces, en este ejemplo de hace un ratito, en el momento en que, en que corto y siento el filo, obviamente suelto. Y mi primer pensamiento es, tengo que tener cuidado con este cuchillo. ¿Por qué? no había la intención de cortarme el dedo. Si hubiera <laughs> tenido la intención de cortar el dedo, pues sigo cortando porque está filoso. Lo único que quería era cortar el queso, no el dedo. Entonces, como mi intención no es cortarme el dedo, lo primero que aprendo de la experiencia de esa acción es no vuelvo a utilizar este cuchillo así, sin un soporte. Y creo que en general no hay que utilizar ningún cuchillo así porque no, si alguien lo afiló y no, no, yo no supe, pues me llevo el dedo. Entonces, en la mente, el efecto que la acción tiene en la mente es muy diferente dependiendo de la intención. Por eso, el karma en el contexto de lo que el Buda enseña es, ¿no? es, acción, pero es principalmente acción intencional, porque la, intención es lo que va dejando en la mente eh, esa experiencia. Si es algo que considero que es bueno, voy a tratar de seguirlo buscando. Si es algo que considero que no lo quiero, que no es bueno, que no me hace bien, voy a tratar de separarme de él. Y si es algo que ni es ni bueno ni malo, pues ni lo voy a tomar en cuenta. Básicamente estas son como las tres opciones que normalmente ocupamos en términos de nuestras experiencias. Lo quiero, pues lo persigo. No lo quiero, pues lo, lo eh, trato de eliminar, de borrar, de alejar lo más, de, excluir. Y ni una cosa ni la otra, pues simplemente no me interesa o, me causa, pues es, es neutro o me confunde. Entonces mejor prefiero no mucho pensar en eso. Así que en este ejemplo vemos, si realizamos la acción, pero la intención no es producir el resultado que tiene, al menos uno de los resultados inmediatos, la mente misma aprende de la experiencia, dice, oh, oh, tengo que tener cuidado, y, entonces inmediatamente deja también una información en, su archivo, ¿no? Cuidado con esto, hace un proceso de aprendizaje y toma decisiones que influyen en, en las acciones posteriores. Entonces, este es un ejemplo muy elemental, pues, pero sí nos indica cómo la intención es importante. A veces eh, una acción que no es intencional puede tener consecuencias más serias aparentemente en lo inmediato que una acción intencional, pero dado que no era ese definitivamente el propósito, inmediatamente hay una reacción que, genera otro tipo de intenciones y de acciones. El karma en este sentido es algo mucho, muy dinámico. Está todo el tiempo, es una mezcla, una mezclada <laughs> de acciones, de intenciones, de, actividad verbal, física, actividad mental, discernimiento. Entonces, eh, esto hace que el karma o, o lo que estamos continuamente experimentando en, nuestra vida, en cada instante, esté eh, todo el tiempo eh, configurándose y reconfigurándose. Unas acciones tienen su resultado y se terminan, o sea, ya me corté el dedo y ya, <laughs> no mucho, no sé tanto, pero ya, ¿no? Y, otras acciones surgen y todo esto es muy, muy dinámico. Es importante saberlo porque a veces eh, muchas veces tenemos un poco la costumbre de solidificar las cosas, de verlas como resulta, lo que se nos presenta a la mente, ya sea una cosa, una persona, una circunstancia, de verla como un bloque eh, permanente, que ahí va a estar siempre, ¿no? Hay algo que nos desagrada, por ejemplo, una discusión familiar, y entonces la vemos como que es algo que, que me está, no me deja ni respirar, como si fuera un bloque de cemento ahí monolítico, ¿no? inamovible. Y en realidad son instantes, instantes que si, si entendemos cómo están surgiendo, si entendemos ese surgimiento dependiente, nosotros mismos vamos poniendo nuevos factores, nuevos elementos a, la sopa del karma. Entonces, eh, este concepto del karma dado que es parte de lo que todo el tiempo estamos experimentando, todo el tiempo, mientras hay conciencia en términos relativos, en términos de nuestra eh, existencia relativa, todo el tiempo hay experiencias, todo el tiempo hay percepciones, todo el tiempo hay reacciones, es decir, todo el tiempo hay surgir y cesar de acciones y sus consecuencias. En ese sentido, el karma es una de las manifestaciones básicas de la interdependencia, es algo que está presente en todo lo que hacemos, en todo lo que sentimos, en todo lo que somos, en términos relativos. Y entonces, si entendemos el karma, si nosotros comprendemos cómo funciona el karma, al menos en, un sentido eh, básico, práctico, entonces, este, entendemos nuestra vida, porque pues son las experiencias. Si tenemos experiencias y no tenemos ningún elemento para cómo, entenderlas, que eso es lo que sucede, muchas veces nos lleva a buscar un camino, ya sea un camino espiritual o, o una alguna tradición filosófica, es lo que nos lleva a buscar respuestas cuando tenemos experiencias que impactan nuestra vida y decimos, ¿y esto qué? ¿Esto cómo lo vivo? ¿Qué hago con esto? No sabemos qué hacer con eso. Y precisamente por eso es tan importante comprender cómo surgen las experiencias, cómo son interdependientes, cómo cambian todo el tiempo, cómo están compuestas de muchísimos elementos, cómo nuestra voluntad, nuestra eh, participación en ellas es continua y que más vale que sea una participación consciente y no una participación automática que no se entiende a sí misma y que por lo tanto perpetúa precisamente lo que, aquello de lo que se quiere retirar porque no, no lo entiende y entonces nada más lo reproduce. Así que el entendimiento del karma en este sentido es realmente algo fundamental para, para nuestra vida, para entender lo que vivimos y también lo más importante para construir lo que queremos vivir en el futuro, no solo para entender lo que hemos vivido en el pasado, para ser más libres de, de poner los ingredientes que queremos poner en el presente y para crear lo que queremos que se nos presente en el futuro. Entonces, en cualquiera de las perspectivas, comprender el karma es algo que nos aporta una libertad realmente inmensa, inmensa en, nuestra vida. Y el no entenderlo, pues es algo realmente, eh, causa muchísima confusión, causa mucho dolor, porque estamos inmersas en experiencias en las cuales realmente estamos desorientados de cómo actuar, ni siquiera pensamos que podemos actuar, lo damos por hecho, sentimos que somos víctimas de circunstancias que no tienen, eh, en las cuales yo no tengo ninguna manera de cambiarlas. Otra persona que me hace esto o que no me comprende o que reacciona así cuando yo busco esto otro. Es bastante confuso para la mente no entender aquello en lo que todo el tiempo está produciéndose. Eh, experiencias, experiencias. Eso no quiere decir que una vez que comprendemos el karma nos volvemos este, capaces, que nosotros podemos controlar todo. Porque aquellos que nos gusta querer controlar, vamos a decir, uh, <laughs> ya, ahora sí ya sé cómo hacerle, ¿no? Este, no, hay cosas que no están bajo nuestro control, definitivamente muchísimas, incontables, pero lo importante, lo importante es ver cuáles sí están en nuestras manos, unificar. Esa es la clave, ¿no? no cuáles no, o sea, si, yo tengo, yo nací hace 66 años, no está en mi control tener ni 20 años, ni dejar de cumplir años, si es que no me gusta, eso no está en tendría que estar este, cucu, <laughs> para pensar que puedo hacer, cambiar esa circunstancia, ¿no? Ese es el resultado de que nací en ese tiempo. Lo que está totalmente en, mis manos es cómo vivo yo este momento. ¿Qué hago con este hecho de tener en este momento esta edad, que tiene este cuerpo, que tiene este desarrollo mental y cómo lo, qué, hago con eso, ¿no? Yo puedo o bien este, pasarme las horas en un spa tratando de que se me relaje esto para que no se arrugue, de que se me ponga firme esto para que no esté colgando, de que se me ponga esto un poco más doradito para que no esté tan blancuzco, esto ya se pasó de dorado, cómo lo blanqueo, como todo esto, ¿no? Cómo me pinto por acá para que no se vean estas cejas así todas así, me dan una expresión como de triste, todo eso. <laughs> Eso, pues puedo hacer eso si pienso que tiene sentido pero puedo hacer otras cosas mucho más, otras diferentes. Puedo interesarme cómo están viviendo las personas que, sufrieron la pérdida de sus familiares, por ejemplo, recientemente en Manchester, eh, por un ataque terrorista, puedo pensar en, ellos, ¿no? en las mamás, las abuelas, los hermanos, los hijos, los amigos. Puedo mm, pensar con un con una actitud de, involucrarme en una situación que, a todos nos afecta, porque todos estamos interconectados. Entonces, no, para estar este, nada más teniendo un tema de, un, tema para estarme distrayendo, sino para conectarme con las experiencias de otras personas y abrir mi corazón a lo que está sucediendo otros. Y ese es otro aspecto por el que el karma es tan importante, porque hay eh, opciones que a veces buscamos para relajarnos, para sentirnos mejor, para eh, salir de condiciones que nos están paralizando y todo eso es, es, muy válido buscar, solamente así se encuentra. Si no salimos a buscar, si no buscamos, pues simplemente nos quedamos ahí todos congelados, ¿no? Pero es importante en esta búsqueda darnos cuenta que cualquier opción que sea real tiene que contemplar, tiene que incluir el que no estamos solos, no estamos solos ni para bien ni para mal, porque es imposible estar solo, porque todo absolutamente lo que somos, física y mentalmente, todo lo que conforma nuestra persona, está totalmente impregnado de de lo que a nuestro, hay a nuestro alrededor. Eh, todo lo que desayunamos esta mañana, lo que comimos, todo lo que vestimos en este momento, la comunicación que nosotros tenemos en este momento, el entorno del cual disfrutamos, el poder transmitir esto desde la bondad del dueño de este lugar, la bondad de nuestras amigas que consiguieron el lugar absolutamente por, pues tómalo, ¿no? Ahí está, tómalo. El, toda la destreza de quienes están manejando todo el equipo técnico, toda la preparación, todo lo que nos han enseñado nuestras maestras y maestros, toda la bondad de quienes han permitido que nosotros estudiemos y practiquemos. O sea, es incontable. Si nosotros nos sentamos, y por eso es muy, muy importante y muy hermoso contemplar y reflexionar y estudiar esta forma de interdependencia que es el karma, porque nos trae otra vez a la conciencia, nos, despierta a la conciencia, al hecho increíble de cómo redes, redes tremendas de, generosidad están sosteniendo todo lo que somos y lo que hacemos. Así es de que nosotros también somos parte de esas redes. Y entonces tomar conciencia de todo esto es parte del proceso de recuperar nuestro equilibrio y de aprendernos a relajar que no estamos solos. Y el desequilibrio que experimentamos, el estrés, la tensión, la desubicación que a veces experimentamos, tiene que ver con que se nos olvida o hemos, no hemos eh, puesto en nuestro foco de atención el hecho de que estamos, somos parte de este tejido vivo que está todo el tiempo sosteniéndose unos a otros. Y la contemplación del karma es eh, también un, un, medio que nos permite comprender esta, este ángulo de, la, de cómo interdependemos, de cómo somos individuos que no estamos aislados. Lo digo esto porque a veces se buscan opciones para, por ejemplo, para reducir el estrés, para eh, recuperar nuestra energía cuando nos sentimos muy exhaustos, para tratar de aprender a estabilizarnos, para eh, contrarrestar la, dispersión. Se utilizan algunas técnicas de presencia mental. Y la cosa es que estas técnicas son muy, muy benéficas porque realmente ayudan, alivian estos síntomas pero el asunto es que hay, eh, provienen de métodos, estas técnicas que, nos ayudan a relajarnos, a reequilibrarnos, a volvernos a motivar, provienen de todo un sistema de trabajo con nuestra propia mente que tiene la capacidad no solo de aliviarnos temporalmente de los síntomas, sino que tiene la capacidad de que comprendamos de dónde vienen esos síntomas, de que veamos la causa la mera raíz de dónde viene esa sensación de desequilibrio, de estrés, de desconexión, de aislamiento, de desmotivación, de hartazgo, de confusión, tienen este, este método de conocimiento y de trabajo con la mente, toda la sabiduría, todas las perspectivas y todas las herramientas que nos permiten comprender por qué esos síntomas se están produciendo. Así que no necesitamos quedarnos solamente en el tratamiento sintomatológico que nos aporta un alivio eh, temporal y al rato otra vez pues hay que ir al spa, porque otra vez ya, me siento totalmente desesperada y sola y, incomprendida, sino claro que vamos al spa si queremos, pero es importante ir, eh, ir encontrando ¿Qué es lo que está continuamente produciendo esas eh, respuestas de malestar? Y hay muchísima sabiduría en nuestra mente y en nuestro cuerpo este, involucrada en esas respuestas, porque son señales de que eso que estamos haciendo es algo que, que no está en armonía con lo que somos, por eso reacciona el cuerpo con ese estrés, y la mente reacciona con esa eh, ansiedad porque hay algo que sabe que eso no es lo que nos está aportando eh, bienestar y condiciones favorables. Entonces, eh, podríamos seguir mucho, mucho <laughs> eh, hablando sobre por qué es importante reflexionar en el karma, por qué es importante comprenderlo, pero ahora en particular quiero derivar la conversación al punto de que estamos, un planteamiento es, importante comprenderlo porque si lo entendemos entonces podemos intervenir y podemos eh, experiencias que ya están, que ya estamos viviendo, podemos aprender a reaccionar de una manera diferente. No necesitamos acumular más reactividad y más sobre situaciones que ya nos están causando dolor, no necesitamos, eh, como eh, continuar reaccionando con actitudes que van a seguir perpetuando ese dolor. Podemos ver otras opciones para enfrentar esas experiencias. Entonces aquí lo que se está planteando es si entendemos cómo funciona podemos hacer algo al respecto. Y decíamos al inicio, un, punto clave es la intención de nuestras acciones. Así que si los, logramos nosotros también poner en foco la intención con la que actuamos y aprendemos a reconocer nuestras intenciones, a estar conscientes de lo que está motivando nuestras acciones, Ahí entonces tenemos una vía de entrada para poder cambiar el karma, para poder cambiar las, nuestras acciones y las experiencias que se nos presentan en la vida. Hay un principio muy básico del karma, que es que las acciones eh, impulsadas por una eh, intención negativa una intención hostil o negativa, tiene como resultados experiencias de ese mismo tipo. Y las experiencias que vienen motivadas de una intención, eh, una intención eh, que provienen de una mente clara, de una mente ecuánime, de una mente empática, de una mente amorosa, de una mente eh, receptiva, una mente abierta, una mente involucrada en el bienestar del otro y de uno mismo, de una mente positiva, trae como consecuencia experiencias de ese mismo tipo. Y para no ponernos demasiado teóricos, podemos este, pues solamente contemplar algunos elementos muy inmediatos de nuestra experiencia. Y podemos claramente ver que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos a otra persona con la intención de, ofenderla, de ridiculizarla, de, desquitarnos de ella porque sentimos ira o resentimiento hacia ella, es, muy claro que el, sabor de esta sensación cuando nosotros hablamos de esa manera. Y no nos sorprende, aunque no conozcamos mucho de karma, si la otra persona reacciona en la misma forma. Lo curioso es que sí nos sorprende, <laughs> que muchas veces eh, nos dirigimos a otros con una intención que eh, que no es muy, generosa, muy benevolente, y cuando la otra persona responde igual, nos sentimos ofendidos, nos sentimos lastimados, nos sentimos afectados. Entonces, el ir aprendiendo a reconocer estos juegos en nuestras interacciones nos empieza a dar una cierta eh, inteligencia emocional y nos ayuda entonces, allá no estar tan como una bandera, ¿no? Flotando al viento. si me sale rabia, pues contesto con rabia y va a venir rabia y entonces voy a sufrir la rabia del otro. Entonces, así, ¿no? ¿Para dónde va el viento? Para allá va. Que no hay nada de ese, ese entendimiento emocional, no hay ese adiestramiento para ver cómo manejo eh, esas emociones, cómo manejo esas reacciones. Mientras que si yo sé que la intención con la que de la que van que, que mueve mis acciones es importante, es decisiva y cuenta. Entonces quiero estar más consciente de esas intenciones. Al inicio va a ser quizá difícil que yo pueda cambiar mucho porque ya hay el hábito, ya hay un habituamiento. A hablar así o a moverme así o a a pensar así, a reaccionar así al inicio. No va a ser tan fácil que por el solo hecho de estar consciente de mi intención yo la cambie. Pero lo que sí va a haber es que gradualmente voy a ir aprendiendo a estar más consciente de por qué hablo así. O qué es lo que me está impulsando a, querer eh, eh, actuar así o a querer responder así. O cuando identifico una intención eh, generosa, una intención eh, tranquila, empática, generosa, la sensación misma es, me está indicando de qué tipo es esa intención y ahí surge una oportunidad gigante de muy deliberadamente querer dejar en la mente esa huella de respuestas que son nobles, que son generosas, que son magnánimas, abiertas, ¿no? Entonces, poquito a poco es como ir reeducando a, nos, a nosotros mismos, pero en las partes más, más sutiles de nuestro ser. Es como ir tomando cada, cada pequeña oportunidad que podamos para ir, primero, pues primero reconociendo, después poquito a poco distinguiendo y después todavía más empezando a, pues aquello que sí quiero que, surja en mi vida, si yo quiero que surja en mi vida amistad, que surja afecto, que surja este, generosidad, que surja abundancia, que surja lo que sea, este, pues entonces lo que voy a estar sembrando con mis acciones, con mis pensamientos, con mis eh, eh, palabras. Si yo quiero vivir en un mundo hermoso, pero abro la ventana y aviento la basura hacia afuera y, tiro las cáscaras de lo que como, cáscaras de plástico en la calle, pues es un sinsentido, ¿no? <laughs> Como, ¿De dónde quiero yo que las cosas cambien eh, si, yo misma estoy contribuyendo a que sean de esa manera? Recuerdo que en su primer viaje a Europa, su santidad del carmapa fue a Alemania y en una de las enseñanzas que él iba a dar eh, es, sobre el karma. Y él dijo, pues una manera sencilla de explicar el karma es, dice, cuando veníamos este, en el avión e íbamos bajando hacia el aeropuerto de Frankfurt, que, porque ahí llegó, de Delhi a Frankfurt, dijo, cuando veníamos, cuando venía bajando el avión, vi todos esos bosques verdes, verdes, verdes de árboles, así, pero de, un verde intenso, limpísimo. Y dijo, <laughs> pues este, eso es muy fácil, esos no, están ahí solos, ¿no? no surgieron solos, alguien, es el resultado de que alguien los, cultiva, de que alguien los sembró, alguien los cuida y alguien los cultiva. Entonces el karma es así, ¿no? Tú ves el resultado y no es algo que puedas decir si estás, este, es como de sentido común, ¿no? Si yo estoy viendo los resultados, pues necesariamente proviene de causas, y causas que son similares a los resultados que produce. Si tú vas llegando a Delhi y ves todos los árboles así, todos llenos de tierra, de polvo, apenas si se logran distinguir del, del, de, toda la densidad del tráfico, de la contaminación y todo, pues estás viendo resultados de algo, también te indica algo. Entonces nuestra vida también es lo mismo, si estamos viendo algo, es, no, no proviene de la nada. Hay un dicho tibetano que es, eh, si quieres saber cómo eras en el pasado, se refiere a vidas previas, pues ve cómo eres ahora en el presente. Y si quieres saber cómo vas a hacer en el futuro, pues ve qué es lo que haces ahora, ¿no? Porque sí, pues todo el tiempo estamos creando lo que vamos a vivir después o en otro momento y estamos viviendo lo que creamos antes. Claro, no de una manera simple, no hay como una causa única que es la que nos hace vivir una experiencia única. Todo esto, como decía, es súper complejo. Incluso lo que llamo lo que yo vivo ahora. Pues lo que vivimos ahora es, muchísimas cosas diferentes y depende de en qué nos enfocamos. Así que como se ve el papel, el rol que tiene la mente, la presencia mental, el modo en el que nos relacionamos con las experiencias que vivimos, es decisivo. Y entendiendo aprendiendo a identificar las intenciones de nuestros actos, tenemos abierta la puerta de par en par para cambiar y para empezar a actuar no solamente sobre los resultados del estrés, de la desmotivación, de la, sensación de aislamiento, eh, sino para empezar a crear las condiciones y las causas para que estas experiencias no tengan ya espacio, ámbito para producirse. No lo hacemos por aversión a ellas, porque la aversión es una manera de perpetuar la aversión, sino porque reconocemos que no son necesarias, ¿no? O sea, ¿para qué queremos crear causas de algo que no es útil ni benéfico para mí, ni es benéfico para los demás? estar todas... Eh, en ese estado tan limitante. Y aquí es donde la meditación, la presencia mental, todas las herramientas del entrenamiento de la mente, de la práctica meditativa, tienen una importancia muy, muy grande. Afortunadamente en nuestro tiempo tenemos acceso a muchos métodos tenemos también posibilidades en muchas, la mayoría de las ciudades de conectar con maestros, maestras, que ellos mismos y ellas mismas en su manera de, ser, en su presencia, en su, toda su vida, son una, como que son expresión viva de lo que enseñan. Y esto sí deja en nosotros una, abre en nosotros una gran esperanza de que sí existe en nuestra, la, humanidad tiene disponible una sabiduría y una metodología eh, totalmente viva y eficaz para poder construir una vida como la que queremos, como la que todos, todos queremos, llena de, bienestar, de condiciones eh, propicias para que todas nuestras cualidades puedan eh, fructificar. Así que la meditación, si bien eh, ahora se ha ido popularizando en algunas de sus técnicas a través de, trabajo con, estados de, de, tensión y con estados de salud que, están afectando, eh, puede llegar muchísimo más allá. Y puede ayudarnos a directamente empezar a resolver eh, no solamente los, como que los resultados superficiales de la situación, sino de lo que está eh, provocando que esos resultados se, se manifiesten en nuestra vida. Cuando hablamos de intención, la intención que está detrás de nuestros actos y que identificamos como la raíz de esas eh, experiencias que se nos presentan, de lo que estamos hablando es básicamente de las emociones, de los pensamientos, cuando nosotros hablamos o en nuestra actividad, cuando estamos pensando, eh, normalmente hay algo que está impulsando ese pensamiento, un tema, y si lo observamos, o si observamos nuestra manera de hablar, y para qué estoy yo hablando, podemos identificar en algún momento que hay un propósito de querer hacer algo o de, o de no querer hacer algo. Entonces, el ir trabajando con estos, con, estos propósitos es eh, un campo del trabajo eh, de la introspección, de la meditación, que es aprender a reconocer lo más temprano posible qué es lo que queremos hacer y qué es lo que queremos dejar de hacer. No para meter un policía dentro de nosotros que esté vigilando las calles, sino para recobrar la libertad de ser dueños de nuestras acciones y de sentirnos responsables de nuestros actos. No necesitamos andar buscando el responsable de por qué hablo así, este, en el vecino, un hermano, una amiga, ¿no? sino yo tomar en mis manos la responsabilidad de por qué hablo así, por qué pienso así, por qué cultivo esos sentimientos, por qué em, me muevo así, por qué tengo estos gestos corporales, cualquiera de las acciones que realice, no necesito encontrar eh, a los responsables de mis acciones fuera de mí mismo. Y el ver que lo que me impulsa a realizarlas es algo que yo puedo decidir, pues es el principio de, la libertad. El, si yo, por ejemplo, estoy mm, en este caso que comentaba en la mañana, si voy a hacer algo práctico y veo que hay un cuchillo con filo, que, que, no me había fijado y simplemente no, no, presto atención y lo dejo ahí otra vez, pues entonces puede ser que la siguiente persona que viene pueda tener la misma situación. Ese es un ejemplo. Entonces ahí yo misma puedo pensar, no solamente en mí, de que ya no voy yo a usar este cuchillo porque puedo pensar, no, se me hace que voy a guardarlo y les voy a avisar a los demás que tengan cuidado con este cuchillo. O sea, podemos ir hasta las cosas más como que no son importantes, ir incluyendo nuestro campo de visión, a hacerlo un poquito más expansivo, en ese como propósito de ir siendo más conscientes de nuestras motivaciones, no solamente para mí, sino que dado que mí no existe aislado de todo lo demás, más expando ese, ese foco de, del descubrir para qué actúo así e incluyo a los demás en este para qué, en este propósito, más fuerza, más, además más en consonancia con la realidad es mi, mi enfoque. Porque ese, este asunto de algún de estos aplicaciones de algunas técnicas de calma, de calma mental, de trabajo con uno mismo, si solamente las dejamos en el campo de que tengo que aprender a amarme a mí misma, tengo que aprender a cuidarme a mí misma, tengo que aprender a quererme a mí misma, tengo si lo llevamos demasiado, demasiado lejos, otra vez ya nos encerró. Y ya nos metió otra vez en una ficción que no existe, porque no hay un mí mismo que se pueda amar solito porque si no incluye a los demás, pues se va a morir de hambre y de sed, porque ya después de media hora de estarse amando a sí mismo ya quiere tomar agua, pero como no hay otros, pues no puede tomar agua, ¿no? Ni respirar, porque pues, si no hay árboles, ni se produce todo el fenómeno de la fotosíntesis, ta, no puede, se muere ya, no existe ese mí mismo muy, si lo prolongamos demasiado, ¿no? Así que en este proceso de ir trabajando con nuestras intenciones, más temprano eh, incluimos en el campo de nuestra visión, nuestra interacción con los demás, más, eh, más seguro es el proceso, porque estamos actuando en consonancia con la realidad tal como existe. No estamos como tomando un espécimen fuera de su hábitat y manteniéndolo ahí aislado, decir, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz, no tienes que tener ninguna necesidad, no tienes que estar eso no, no, es sostenible. Entonces, este eh, proceso de irnos haciendo más conscientes de lo que hacemos, es no solamente lo que hacemos para mi bienestar, sino lo que hacemos y su impacto, no solamente en mi mente, sino en la de todos los que forman parte de mí, que son los otros, incluyendo los animales, incluyendo las plantas, incluyendo los mares, los ríos, las tierras, el cielo, todo, este, porque es la única manera sustentable de que nuestras intenciones eh, nos conduzcan a resultados eh, positivos. Y el, sí, comentaba esto de que una vez que entendemos algunos principios básicos del karma y por qué es, imprescindible eh, tenerlo en mente en nuestra vida, pues sí, la siguiente pregunta es cómo lo hago, O sea, sí se oye bien y está bien, si ya medio me convenciste por lo menos un ratito, <laughs> si es el caso, si no, pues no, este... Hay una, una de las monjas en la comunidad, tiene una expresión que nos gusta mucho y que ya adoptamos en la comunidad. Cuando hacer algo y de repente nos parece que quién sabe si lo va a poder hacer, le decimos, oye, no, pero es que quién sabe si se pueda, mira ya qué hora son o algo, ella dice, muy segura de sí misma, ¿no? Dice, vamos a ver, y se pone a hacerlo y, lo logra, ¿no? Entonces ya cuando estamos en una situación en la que hay la posibilidad de algo, pero parece realmente imposible, ya mejor decimos, vamos a ver. <laughs> que yo los invito de que vamos a ver si es posible trabajar con las intenciones y, empezar desde ahí a cambiar todo este, pues estas redes en las que estamos existiendo, estas redes de interdependencia en las que estamos existiendo. Entonces, una manera de hacerlo, muchos de ustedes la conocen, es la eh, meditación eh, de calma mental, en la que eh, nos entrenamos para aprender a permitir que el cuerpo se asiente se descanse de una manera específica que favorezca un estado de alerta mental y permitir que la mente también se, como que se aquiete, se energetice y se ponga estable. Dice Ming Rinpoche que cuando finalmente se atrevió a, preguntarle a su papá algunas instrucciones de meditación, su papá era un gran maestro de meditación de la del budismo tibetano, y Mingyur eh, Rinpoche sufría de ataques de pánico, y este, pero le daba pena pedirle instrucciones a su papá. Él había escuchado, pues escuchaba cuando el papá le enseñaba a las, a las, monjas, a las monjas que eran sus alumnas, las, las eh, instrucciones de meditación, pero entonces él sabía que él, eh, podía trabajar con esos ataques de pánico mediante las técnicas, pero le daba pena preguntarle, entonces le dijo a su mamá, oye, mamá, ¿le puedes decir a mi papá si me enseña este, meditar? Y entonces la mamá le dijo a, su papá y él le dijo, sí, claro que sí, entonces ya le empezó a dar la instrucción. Y una de las instrucciones que le dio fue trae, en ese momento mi coche debe haber tenido unos ocho años, nueve años, ocho años, y le dijo, trae el cuerpo a tu, al cojín, o sea, en ese momento será pues, cojín, a donde tú estés, si estás en un sofá o en una silla, o donde estés, aquí en Puerto Morelos puedes estar <laughs> en una hamaca, aunque eso no ayuda mucho a estar despierto, pero bueno, a donde estés, trae el cuerpo a donde estés eh, ponlo en una postura cómoda y deja que la mente esté en el cuerpo. Y reposa ahí. Vamos a hacer esta, vamos a seguir esta primera instrucción eh, simplemente para ver cómo nos Traemos el cuerpo a este estado de simplemente estar aquí, que es solo con la espalda firme, no rígida, sino solamente firme. Y el cuerpo relajado. También sin preocuparnos mucho de que es relajado, cómodo. La mirada podemos simplemente descansar la frente, cerrar los ojos como queramos. Por un momento estamos conscientes de la sensación del cuerpo en reposo. y la mente, en el cuerpo. Simplemente estamos conscientes de cualquier objeto que surja a la mente. No buscamos nada en particular. Simplemente descansamos en ese estado de estar conscientes, de darnos cuenta. si hay sonidos damos cuenta que hay sonidos. Dejamos el objeto. Continuamos en este estado de reposo. Si hay alguna sensación en el cuerpo, comodidad. No hay que hacer nada con ella simplemente estamos, nos percatamos que hay esa sensación. Y seguimos en este estado de conciencia alerta. si hay pensamientos. Notamos, hay pensamientos. Nos dejamos surgir, cesar, estar. Y sencillamente permanecemos conscientes. Un ningún esfuerzo, reposando en este estado de ser conscientes. Y después empezamos. Y podemos así ir muy paulatinamente con unos minutos cada día. Ir habituando a la mente a traer un foco introspectivo, a poder conectar consigo misma y con esta fuente interior de todo lo que vive, de todo lo que experimenta. Y es un desafío que requiere de mucha mucha valentía y de inteligencia, porque todo, la mayoría de lo que nos rodea nos está jalando todo el tiempo hacia afuera. Y poder de una, recobrar nuestra autonomía y decidir hacia dónde queremos que la mente se enfoque y dónde queremos que resida, es el principio de tomar en nuestras manos nuestro propio karma nuestra propia vida y reconfigurarla como nosotros queremos que sea. Pero para eso necesitamos eh, traer a la mente a casa. Y como ejercicio para esta semana, es un ejercicio realmente muy, muy bonito, muy interesante. Ojalá que se acuerden de hacerlo. Este, una forma de acordarse, si pueden hacer una notita en el refrigerador <laughs> y pegarla <gasps> o, en algún lugar en la pantalla de su computadora, lo que sea, que cada vez que se acuerden, notar, si pueden discretamente, sin hacer toda gran parafernalia, sino nada más discretamente regresar adentro, o sea, traer el cuerpo al cojín y la mente al cuerpo, seguir esta instrucción para este niñito de 8 años, traer un momentito, estar en reposo de alerta y notar una intención. Si, estás, este, por ejemplo, si estás hablando, de repente hacer un pequeño alto y notar la intención de lo que estás diciendo. O sea, apenas vas a empezar a hablar, tienes así el impulso de empezar, un instante nada más para y notas ¿Qué, intención es la que vas a, la que está este, ahí trayéndote al habla, ¿no? No la vas a juzgar, no vas a empezar a hacer toda una película, ¿no? De, oh, qué intención tan noble, sí, yo creo que ahora sí he aprendido esto, qué generosa, qué sabia <laughs> intención, o qué maligna, qué horrible, qué cruel, que me voy a ir al infierno. Nada de eso este, sirve es solamente reconocer la intención, verla y ya, soltarla. Si logras, este, claro, si tú quieres y ves que tiene sentido y que es una intención que vale la pena, que es noble, que es amorosa, que es viene de la ecuanimidad, pues si tú quieres puedes, qué bien, ¿no? Seguirla. Si ves que es una intención llena de hostilidad y todo esto, pues y tú, y tú tienes la fuerza, pues puedes darle un reposo, un día de descanso, <laughs> unos tres minutos de, break, de descanso. Pero ahora, esta semana, el ejercicio es un momento hacer este, volver al interior, volver a casa un instante y ver cuál es mi intención al decir esto si es que ya estás diciéndolo, paras un instantito, ni siquiera se va a notar, es nada más como... O si apenas lo vas a decir, que es muchísimo mejor, si apenas lo vas a decir, un momento. O si lo dijiste ya, ya se te salió. Entonces, paras un instante y ¿cuál, es la cuál fue la intención? Solo reconocer. Y ya con eso son los primeros pasos en nuestro ejercicio de la libertad interior. Pues realmente con el deseo de que sirva algo esto y con la alegría de haber reunido todas las condiciones para poder estar juntas y juntos, pues este, vamos a terminar y eh, que tengan una semana muy, muy eh, benéfica en todos sus propósitos, sus propósitos benéficos. Y muchas gracias.